Merhaba JT Skok, Hamza Tekra. Hoş geldiniz. Bugün erkek mi, kız mı? Bu oyunda gerçekten çok iyiyim. Oha. Bu oyun yani oynuyoruz. Ee, bir resim görüyorum. Bu arada bu fikir şeyden aldım. Deci diye bir kanal var. Oradan aldım fikri. Ve evet biz de yapmaya yani karar verdik. Böyle resim var erkek mi, kız mı diye tahmin edeceğiz. Yes, okay. Hazır mısınız? Evet, evet. Evet. <clears throat> Bu kadın erkek mi kız mı sizce? Aa, başlamadan önce lütfen abone ol videoyu beğen. <laughs> Bizi takip takip edebilirsin. Evet. Yorum yazabilirsin. Evet. Ve videoya geçelim. Hadi. Hmm. Also oh, woman. Kız. Kız. Bence erkek. <laughs> Yani çok güzel. Her şey... trans gibi. Kız mı diyorsunuz? Kız. Ben erkek diyorum. Senin hangisi? umarım kız. Bak. <laughs> ben bu işi biliyorum yani. Allah Allah. Yani çünkü sen önceden kızsın sonra erkek. Yok ya ondan değil. Yani ben Nasıl ya? direkt fark edebilirim. Bu ne lan? Bu ne lan? Hadi. Bu, bu erkek mi kız mı? Ya bu kız olmalı ya. Bu kız bence de bu kız. Bu erkekse gerçekten <laughs> Bu kız olmalı ya. Bu kız olmalı. Olmalı. Memeli Kadın olmalı. Ah çok şükür. Çok şükür. Wow. <laughs> erkek bu. Man. Erkek. Erkek. Erkek. Erkek. Erkek. Erkek. Erkek. erkek. Ha evet bak. Evet. Erkek. The Joe. Ya çok kaslı ya. Beni dövecek bir ah. gün. <sighs> oh boy. Oh boy. Tamam. Hmm. Ee, kız. Erkek. Kız. Bu kız, kadın. Kız. Bu kadın ben de kadın. Erkek. Kız. İki kadın var bir e, e, bir erkek kız sen neden <laughs> kız diyorsun? kız diyorsun. Kız. Aa, arkadaşlar lütfen dua et. Kız. Tan, Ha hadi be. Ama gerçekten gerçekten <laughs> biraz biraz erkek gibi gözüküyor. Aa, boy boy boy. Man boy. Neden? Erkek. Erkek. Bence de erkek. Çünkü gerçekten şu erkekler çoğu zaman da kız, kadın gibi gözüküyor. Sen? Bu arada hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Abi kız diyeceğim. Kız, kadın. Neden ben erkek diyorum? diyorum. Yüzden erkek seçeceğim. Erkek erkek değil mi? Hı hı. Yani nasipte varsa. Tamam özür dilerim. <laughs> özür dileriz. Aa. Bu erkek olmalı ya. Bu erkek olmalı. Kız meme var tamam erkekleri de şeyi yapıştırıyorlar. Hmm. Yaptırıyorlar pardon yapıştırmak niye. Bak çok sert görünüyor yani. Evet. Yani çok sert kadın olabilir ya da trans erkek olabilir. Kız. Yani kız, bilmiyorum. kız. Kız diyorsunuz. Ben erkek diyorum. Bak yüze bak. Neyse. Bak erkekledim erkek erkek. Ya kızmaya gerek yok ki. <laughs> oh, memeler memeler. Nerede memeler? Does this one is tiny opposite? Bu kadın olmalı. Kadın. Kadın. Fuck shit. Fuck shit. ama bu ne lan? Ya bu ne lan? Bu, bu ne amık ya gerçekten ama nasıl devasa he? Bu karar. Ah, no, bu, bu, bu karar değil. Değil, ya, değil bu arada ya. Allah Allah. Nasıl şey var? <laughs> Sakin ol. Tamam. Ay. Oha. Vallahi bu arada çok kızıyorum çünkü her şey her şeyi yan, yanlış açıyorum ya. Tam bu kadın Dur, normal ya. Bu kadın normal. Bu kadın değil ya da bu kadar. Ya bence de kadın. Kadın. Tamam. Yemin ederim. Ah çok şükür ya. kadın. Kadın. Woman, woman. Kadın, kadın, kadın. Yeah, yeah, yeah. Kadın, kadın. Hı, kadın. Ve Belki. şeyden şeyden geldi. Belki. Aa, Sweden. Sweden ne demek? İşte, işte. işte. İsveç. İsveç. Ha, Sivice evet. Sivice ne alakam? <laughs> Kadın. Kadın. Kadın. Kadın. Kadın. Kadın. Kadın. Kadın. Oh. Kesinlikle ya. Bu ne ya? <laughs> Erkek, erkek, erkek. Bak, bak. Neden? Çünkü çok sert bakıyor. Kadın. Erkek bence. Bence erkek. Kadın. Ama kas çok kaslı değil ki. Yani erkek diyeceğim. Erkek. Kadın. Kadın. Bak artık artık öğrendim yani gerçekten bak. Hiçbir şey yani şaş, şaşacağım artık bak. Seçmeyeceğim artık. Erkek. Erkek, erkek, erkek. This a guy. Bu kadın. Dur kadın, kadın, kadın, kadın. Bu kadın. Uh, This a guy. Bu kadar. Kadın, kadın. Ha, bir dakika, bir dakika, bir Kafamda. dakika, bir dakika. Kafamda kafamda kafamda. Kadın bu. Kadın. Kadın. Kadın. Emin ben emin değilim ya. Ben şans şöhretim. Kadın seçeceğim ben. Bak artık biliyorum diyorum ya. <laughs> artık diyorum diyorum. Artık biliyorum diyorum. Bu arada bu çok zor. Bak bir şey diyeceğim. Bu kadın bu erkek kadın savunma. Ben de kadın seçmek istiyorum. Kadın. Favorite Tamam tamam. Gel, tamam. Gerçek bu kadın olmalı. Kadın. Bu kadın olmalı. Evet çok zayıf ya. Erkek seçiyorum ben. Erkek. Bu mu? Kadın bende. görmedin yani bu zaten bak bence şeye vücuta göre değil. Yüze göre yani gerçekten. Gerçekten korkuyorum artık. <laughs> korkuyorum artık. Ha bu kadın. Bu kadın. This is a guy. kadın, kadın, kadın, Erkek. <laughs> Sen neden erkek dedin? Because she looks like a man. Oh. Tam bu erkek. Kadın. Kadın. Ya. Bu erkek ya. <laughs> Bu erkek. Kadın. Oh. En erkek seçiyor. Bak. Erkek diyorum. <sighs> I've been getting everything wrong. <laughs> Artık büyük seni takip ihtimalle, etmeyeceğim. Bu büyük e, ihtimalle bir transla evleneceksin. Hmm, I'll marry you. Probably. Güzel ya. Erkek, erkek, erkek, erkek. Çok kolay ya. Yok ya. Ayaklar baksana. E baksın. Erkek bu. Gerçekten. Çünkü çok güçlü görünüyor. Ben kadın diyorum. Kadın. Oha! Bu çok kolay ya. Bunlar çok kolay ya. Bunlar çok kolay. Ya Allah Allah ya. Oha! <laughs> Arkadaşlar. Gerçekten bitti. Oha! Ne alaka? Biriyle evlenmeden önce ailesiyle buluşacağım. Tabii ki ya normalde öyle değil mi? Tam bu kadın olmalı. Kadın. Bu kadın olmalı artık. Kadın. Artık. Ah. Sondayız. Sonunda. Kadın. Biz de woman right? Yeah. Ben erkek diyorum. Erkek diyorum ya. Kadın bu. Şeye benziyor eşe. Hani wife eşe. Eş eş. Hmm. Ama kaşlara bak. Neyse. Yani makyajdan olabilir. kadın. Bak. Ah! What the hell bro? Aa ah, gerçekten arkadaş. Erkek bu ya Allah Allah. Zaman. Bu kadınsa sa. Bu erkek. Erkek ya. Bir dakika. Lugan Çok Paul gibi. eminim. Emin misin? Erkek Evet ya. Ben kadını seçmek istiyorum ama. Oo tamam Yo, tamam. bu doğru. normal yani. Tamam tamam doğru doğru. O on. Yani kim en çok kazandı galiba? Kim olabilir? <laughs> Kesinlikle Quincy değil. <laughs> Ama sen. İkimizden Sen sen. Ama 10 kişi 10 kişi şey sandık. E, yani erkek olduğunda şeyi sanıyoruz. Ama bazı bazı fotoğraflara mesela o erkek de diyebilir ya da sen kadın diyebilirsin. Tamam. Yani Yok sadece... şey diyorum 9 kişi 9 kişi. Yani demek ki şu 9 kişiyle <laughs> yani dışarıda buluşsam. Evet. Şey, evet. Oh, wow, it's gonna soak a lot. Neyse. Hmm. Evet işte bu arkadaşlar. Bu karar. bu kadın değil. Ben kimseye güvenmiyorum artık. <laughs> Umarım bunu beğendiniz. Lütfen abone ol, bir paylaş Instagram'a. Takip edebilirsiniz. Ve bir dahaki sefere görüşene kadar.